tayo? Nasa ospital tayo. Nandito ang kaibigan ko. Gusto mo bang lumabas si Nani ka? Tulungan mo ko. Nakakalungkot. Siguro masirap si Kilawa ngayon. Nanika, pagalingin mo si Goon. Okay. Grabing kapangyarihan to. Anong nangyayari sa loob? Ano to? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. <laughs> Magaling, napakahusay. Akin lang ang kapangyarihan to. Leon! <laughs> Ang saya ko talaga! Huh? Tingnan mo nga naman, oh. Nag-alala silang lahat sa'yo. Oh, salamat! Salamat! Sige na, Gon! Tumakbo ka na bilang chairman! Oo nga, tama! Iboboto kita! Hindi ko alam ang gagawin ko! Speech! Speech! Jing! Sa bagay, Talaga namang mangyayari to.